podigni se WordPress sajt i ubaci se na njega PJS, na primjer, plugin, i vi zapravo u okviru tog sajta imate sve, imate platformu za pravljenje beđeva, za izdavanje beđeva, za ocenjivanje studenta i tako dalje. Studenti se registruju kao korisnici na tom sajtu, vi ste kao administrator i kako završi neko nekakav zadatak, pošalje taj zadatak preko sajta, vam kao nastavniku ili da. administratoru stiže rešenje zadatka, pregledajte ako je sve ok, štiklirate tamo i dodelite beč. Kasnije se taj student, odnosno korisnik, uloguje na svoj nalaz na sajtu, vidi beđeve koje je dobio i može da ih prosledi dalje u neki od ovih javnih sistema za pokazivanje beđeva. jedan od njih je recimo Mozilla Backpack, to je jedna varijanta, druga varijanta je recimo Credly, kao sajt, Credly postoji, I vi sve ove beđe, znači studenti recimo naši koji su dobili ove beđe, svi su ih prebacili u te ove badge displayer sajtove i tamo dalje potpuno nezavisno od ovog sistema, čak ako mi ovo ugasimo i tako dalje, ti badgevi tamo i dalje još uvek stoje i oni mogu na tim sajtovima da prave svoje elektronski ono, i portfolio, da izaberu koje badgeve hoće da prikažu kojem poslodavcu, da li uopšte hoće da ih prikažu sve javno, možda neki hoće da zadrže kao privatne, i tako dalje. I to je zapravo osnovna stvar. Ima još jedna stvar, a, ako ne grešim, mislim da tako do sad makar bilo, jedan od tih badge display <clears throat> sajtova, treba da se zove, ima pluginove za LinkedIn recimo i za Facebook i sad. Kada vi dobijete nekakav badge, kad ga proslavite na Kredli, možete automatski ono, preko dva klika da, da dodate na Facebook, kao vest, ono, kao to nije sad bog šta, ali još možda važnije, možete da dodate na LinkedIn kao jednu od stavki iz vašeg obrazovanja. A onda se dodaje tamo kao link, znači ne kao statički tekst, nego kao link. I kad neko ode na vaš profil na LinkedInu i klikne na taj link, ide direktno na Credly, vidi badge, koga je izdao, kad ga je izdao, zašto je izdao i koji je dokaz. I to je ta nekakva integracija koja već sad postoji.